یا محمد کرم کیجئے یا محمد کرم کیجئے دور ہم سب کا غم کیجئے دور ہم سب کا غم کیجئے یا محمد مد کرم کیجئے یا محمد کرم کیجئے